Всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня покажу еще один очень интересный проект, называется он Reactor. В принципе, проект очень интересный. Это, можно сказать, платформа, которая у нас дает возможность э, создать собственную криптовалюту, как вы сейчас видите, здесь тоже написано, и, соответственно, получить поддержку ну, вот, э, профессионалов, которые работают здесь. Они вам э, дадут полное указание, да, что и как делать. Эм, все это делается в два клика. Сейчас посмотрим, что вообще из себя представляет проект. У нас э, всего три шага для того, чтобы это все создать, задать необходимые параметры, оплатить заказ э, монетой данного проекта и получить э, свой уникальный свою уникальную крипту, да, с полной поддержкой во время всего ее как бы цикла жизненного, да, Я говорю то, что просто написано, пересказываю. Здесь у нас примеры использования, то есть э, идет а, основа на том, что если у вас есть хорошая идея, вы хотите воплотить жизнь, хотите сделать эм, именно криптовалюту, у которой за спиной будет хорошая идея, вам нужно обращаться именно к этим ребятам, они вам подскажут как, что делать, если вы где-то в чем-то сомневаетесь, они развеют ваши какие-то сомнения и помогут – Э, сделать все от начала, то есть до конца. Вам не обязательно там, искать где-то людей, либо иметь какие-то глубокие познания в блокчейне, нет. Они вам помогут, для этого они здесь и находятся. То есть видите, что идут платежи, э, собственно вашей криптовалютой. Удобно, в принципе, это для бизнеса. Вы можете сами поставить свой курс, который удобен именно для вас. Перспективы инвестиций и, в принципе, практическое знание, что глубитесь, изучите вообще криптовалюту, что это, думаю, для каждого это будет полезно, кто бы не хотел бы этим заняться. А здесь идут преимущества, почему-то некорректно переводится, но ладно. У них есть э, эксперты, которые могут э, четко вам дать, оценить вашу идею, ваш проект, который вы, может быть, хотите сделать. Может быть, что-нибудь подкорректируют и сделать все как бы правильно. И помогут разобраться вообще в блокчейне, так, вы можете выбрать дальше параметры вашей крипты с помощью подсказок, которые вам даст команда реактор, и сделать свою исходную конфигурацию. То есть, ну, то есть понятно. И дальше у вас будет полный контроль над входом, то есть проект они, они вам только помогают создать, далее управляете вы полностью сам своим проектом. Никто туда не лезет, полностью персональный только для вас. Доступа ни у кого не будет ни в коем случае. Ну и тут есть у нас советы, уникальный набор. Э, среди аудитории будете видим, то есть э, это не так важно нам. Ничто не все идеальным, поэтому можем исследовать свой код на наличие уязвимости и внести соответствующие корректировки с помощью нашей команды. Ну вот они смотрят ваш проект, и если что-то где-то по их мнению профессиональному кажется неверным, они вам подскажут, как сделать правильно, то есть вас откорректируют, и это очень полезно. У нас проект будет составлять из мастерноды и постмайнинга. Мастернода, в принципе, стоит не так дешево, но там очень хороший рой и можно реально на этом заработать. Если покупаете еще к тому же мастернод данного проекта, вы получаете 15% скидку на все розничные услуги, скидка 25% на любой пакет вообще услуг. И получаете от квартального дохода именно от реактора 30%. Это идет постмайнинг. У нас мы видим кошельки Windows, Linux, Mac – данные монеты, название, тики, да, мы видим. То, что у нас пластмайнинг и мастернода, 1000 монет будет стоить мастернода, все монет будет 33 миллиона. Не знаю, как по мне, это очень круто, когда не такое большое количество, не, не миллиард, а вот 33 миллиона, это именно нормально. Э, стейк у нас именно э, пластмайнинг 60 минут время блока, здесь у нас 45 секунд, да, здесь у нас один час на постмайнинг, не так много, поэтому диссекция делается и на мастерноду. Я, мы видим здесь у нас распределение наград а, по количеству блоков и сколько будут наград давать за мастерноду и при стейк Конечно, лучше брать мастерноду однозначно. И здесь мы видим обменники, которые у нас будут. Это CryptoBridge, Cryptopia, Litecoin. Ну, у нас CryptoBridge уже есть, это очень интересно. А, дорожная карта, второй квартал, третий, четвертый у нас сейчас заканчивается. Что у нас есть? И это запуск самого проектора, релиз уже был, листинг to CryptoBrach выполнено. А что он самое главное, мы уже можем смотреть монеты. А, цену, цена очень, очень крутая, то есть владельцы мастернов будет неплохо зарабатывать. И выпуск кошельков уже все готово. Ну и будет скоро создание первой пользовательской крипты уже будет в январе. 19 январь-февраль. Так что посмотрим, что из этого получится. Кому интересно, кто искал подобный проект, вам именно сюда. Мы видим их команду, кто у нас здесь есть, гендиректор, технический директор. Можете почитать, у каждого огромный опыт, э, ну, то есть э, на блокчейне, э, ведут, э, как мы видим, бизнес, э, бизнес они э, нормально могут дают анализы, могут дать прогнозы, то есть э, очень толковая команда, очень умная. Думаю, кому нужно обратиться, у кого есть потребность, да, там, а, сделать свою крипту, и кто искал что-то подобное, да, там, в сети, вот вам как раз сюда. Те, кто хочет заработать, пожалуйста, мастернода, мы уже переходим мастернода онлайн и смотрим, Цена монеты почти 2,5 доллара. У нас 22 активных мастерноды уже, цена 2200 долларов. Ну, не дешево, но зато рой просто обалденный. 9 дней, 9 дней. Я считаю, что можно неплохо заработать. Так что, ребят, смотрите, пользуйтесь. Если есть какие-то вопросы, пишите. Э, по цене только сейчас растет. Я думаю, до Нового года, у кого будет мастернода, <laughs> принесет просто обалденный профит. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Все, давайте. До скорых встреч. Всем пока.